तो ध्यान रखना बेटा जीतने का मजा तभी आता है जीतने का मजा तभी आता जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं